meron akong ibibigay. Kung sa kaliwa, ang ingay meron akong ibibigay. ating mga mahal na kandidato, susubukan kong Iloilo. Kay Bongbong Marcos, ang number ay... Very good. Kay Inday Sara, ang number ay... Kay Bongbong Marcos, ang number ay... Kay Inday Sara, ang number ay... Ang galing pala! Bukod dyan, hinahangaan ko ang mga taga Iloilo. Partikular na dito sa Gimbal. Alam niyo kung bakit? Dahil po, ipinakita ng mga taga Iloilo ang kanilang dignidad. Ipinakita ng mga taga Iloilo ang kanilang resulta. At ang lalo kong hinahangaan sa inyong lahat na nandirito ngayon, ipinahiram ninyo ang inyong mga sarili upang sa nama Kahit ako'y minamalaan Dahil lumindi sa inyong lahat At kay Inday Sara Wala pong ang druhuin

nakatamis po sa aking puso. Kaya mga kaibigan, buksan ninyo ang inyong mga ilaw at susuklian ko kayo ng pagpapakilala sa isang taong kaninang-kanina nyo pa hinihintay. Siya po ang tanging babae